que plantee lo que plantee respecto al modelo de OPE, respecto al modelo de contratación y respecto al modelo de... Bueno, ba, gaur eh, aurkeztu dugun txostena, osakitetako 2018ko kontratazio txostena, e, bueno, datu nahiko larriak e, azaleratzen ditu, alde batetik, e, zerbitzuen beharrak delakoaren kontratazioa, osakidetzako kontratazio osoaren euneko berrogeita amabia da. Ba, honek atzean zer izkutatzen duen, Ekatzean, e, eh, estrukturatik at dauden iru plaza e, eh, eskutatzen ditu. Hau da, bai e, mobilidadera, bai opetara, atera ezin diren iru plaza e, iruzur bidez estaltzen ari direlako. Txosten honek erakusten duen beste, beste datu larri bat da, zenolako eh, benbeineko tasa daukan eh, osakidetzan. Momentu honetan, ogeita amabost, eguneko ogeita amabostetik gora aurkitzen den eventualitatea dauka, eta honek esan nahi du, ba, gero eta lan prekario gehiago egiten ari dela osakidetzan. Ba, jendea zerbitzu zerbitzu mugitu behar duena egun gutxiko kontratazioarekin eta alde batetik bestera joanez. Ja, esan behar dugu egoera e, bueno, ez badira medioak egoera aldatzeko medioak hartzen, egoera okerrerant egingo du, e, eh, badak igazke urrengo sortzi urteetan sortzi mila lankide jubilatuko dira, eta ez bada e, behar bezalako operik eta di, e, plantiaren egiten, zifra hauek oraindik ere okerragoak izango dira. Duan, e, mezua argia da, osakidetza gaixo dago, Osakidetzako kontratazioa berak Osakidetza gaixotu egiten du.